Բարև ձեզ։ C++-ում մենք կարող ենք արտահայտենք եթե հասկացողությունը։ Այսինքն, եթե parole-ը ճիշտ են գրել, ապա այսինչ այսինչ կոդը թող աշխատի, կամ եթե խաղ են գրում, ասենք, թե ու ինչ որ թրջող փամփուշտը հայտնվում է նույն տարածքում, ինչպես որ թշնամին, ապա, չգիտեմ, աչոք ենք հավաքում կամ ինչ որ տես մի բան, հա։ Այնց որ եթե ոնց ենք արտահայտում դա կոդի մեջ։ Դե եթե անգլերենում ոչ մա if Հենց որ if կամ եթե ինչ որ մի պայման, որը կգրենք այս փակագծերի մեջ, ապա թող աշխատի այս կոդային բլոկը։ Okay։ Ինչ գրենք ստեղ, դե կարող ենք օրինակ երկու արժեք համեմատենք եւ եթե մեր համեմատումը ճիշտ է, ապա այս կոդը ինչ որ հայտնվում է այս բլոկի մեջ կաշխատի, հակառակ դեպքում չի աշխատի, ինքը ուղղակի կթռնի ստեղ ու կշարունակի, լավ։ Ա նենց որ եկեք ինչ անենք, եկեք մի հատ փոփոխական արտահայտենք x եկեք cin-ով կարդանք ինչ որ արժեք command line-ից, նենց որ cin մի րոպե std cin, այսինքն std namespace պատկանող cin-ն ենք օգտագործում, որպեսի կարդանք ինչ որ արժեք x-ի մեջ եւ ստեղ եկեք ստուգենք թե այդ x-ը 100 է, թե չէ։ Ոնց ստուգենք 100 է, թե չէ, հավասարություն։ Դե sense չենք կարող անենք, որովհետև սա նշանակում է, որ մենք այս փոփոխականի մեջ դնում ենք 100, չէ՞, վերագր սա նշանակում է վերագրել։ Մենք ուզում ենք համեմատել։ Համեմատելու համար դնում ենք երկու հատ հավասար։ Սա նշանակում է, որ մենք համեմատում ենք այս x-ը 100-ի հետ։ Եվ եթե այս արտահայտությունը լինի ճիշտ, ապա այս բլոկը այն կոդը, որ կգրենք այս կոդ, այս բլոկի մեջ կաշխատի, կա հակառակ դեպքում չի աշխատի։ Այսինքն նայեք, եթե նույնիսկ ամենավերջում մենք գրենք sense բան, չգիտեմ, 5 եկեք գրենք։ Սենց մի բան։ Եվ ստեղ եկեք գրենք ինչ գրենք 100, ինչու՞ չէ։ Okay։ Այս դեպքում, եթե x-ը լինի 100, մենք համես կոդը կաշխատի, որից հետո ինքը այս բլոկից դուրս կգա եւ կաշխատացնի այս կոդը։ Եթե սա լինի սխալ, այսինքն սա չաշխատի, սա լինի կեղծ, այդ ժամանակ այս բլոկը չի աշխատի, ինքը կթռնի իր վրայով եւ կշարունակի, այսինքն մենք այդ հակառակ դեպքում կստանանք միայն 5 եկեք ստուգենք, նենց որ եկեք compile անենք նախ եւ առաջ, եկեք աշխատացնենք, okay, սպասում եմ մի հատ արժեք, նենց որ եկեք որպես արժեք դնենք 9, ստանում ենք ընդամենը 5։ Ինչու, որտեվ 9 ուրեմն եկավ մտավ S6-ի մեջ, եկանք ստեղ։ 9 հավասար է 100-ին։ Ոչ, եկանք ստեղ, տպեցինք 5, տպեցինք հաջորդ տող եւ ավարտվեց մեր ծրագիրը։ Ահա, խնդրեմ։ Իսկ հիմա եկեք աշխատացնենք ծրագիրը գրելով 100։ Ինչ եղավ։ Ուրեմն այս 100-ը, որ մենք գրեցինք, եկավ մտավ IS6-ի մեջ, այսինքն այս փոփոխականի մեջ, մեջ Ստեղ եղավ 100-ը հավասար է 100, այո, մտանք ստեղ, տպեցինք 100, անցանք հաջորդ տող, հետո եկանք ստեղ, արդեն բլոկից դուրս եկանք, շարունակեցինք, տպեցինք 5, անցանք հաջորդ տող։ Էլի, հիշեք, որ կոդը վերևից ներքև է աշխատում։ Okay, նենց որ վերևից սկսում է, ստեղծում ենք փոփոխականը, կարդում ենք արժեքը փոփոխականի մեջ, ստուգում ենք փոփոխականը 100 է թե չէ, եթե 100 է տպում ենք սա, հետո նոր տպում ենք սա, հետո նոր դուրս են գալիս։ Եթե սա սխալ է լինում, այդ ժամանակ այս բլոկից դուրս են գալիս, այսինքն այս բլոկի կոդը չի աշխատում, միանգամից տրնում ենք ստեղ, տպում ենք սա եւ դուրս են գալիս։ Okay։ Ամ հիմա բացի նրանից, որ մենք կարող ենք ասենք, եթե, մենք նաեւ կարող ենք նշենք հակառակ դեպքում ինչ անենք։ Դե այս օրինակում հակառակ դեպք չկա, չէ, ինքը ընդամենը այս կոդը, այսքան բլոկը կամ աշխատացնում է կամ ոչ։ Բայց եկեք նշենք հակառակ դեպք։ Հենց որ եկեք ասենք else հակառակ դեպքում սկիզբ ավարտ։ Ինչ է ստացվում ստե, որ եթե այս արտահայտությունը լինի ճիշտ, ապա այս բլոկը կաշխատի, մենք կթռնենք ստեղ ու կշարունակենք։ Եթե սա լինի կեղծ, այդ ժամանակ հակառակ դեպքը կաշխատի, այսինքն այս բլոկը կաշխատի, ու դրան որից հետո մենք էլի կշարունակենք։ Նենց որ եկեք ստեղ գրենք, ինչ գրենք։ Եկեք գրենք, չգիտեմ, 1 ինչու՞ չէ։ Այսինքն 100 նշանակում է, որ մեր տրված արժեքը 100 էր, հակառակ դեպքում մենք գրում ենք 1 որից եւ ամենավերջում գրում եք 5։ Այս ամենավերջում ինչի եմ նշել, իրական կապ չունի այս լոգիկայի հետ, ուղղակի ուզում էի ցույց տալ, որ կոդը վերևից ներքև է աշխատում եւ նույնիսկ եթե այս բլոկերը չաշխատեն կամ աշխատեն կամ ինչ կոմբինացիայով աշխատեն, ամեն դեպքում սա կաշխատի, որտեվ էլի մենք գնում ենք վերևից ներքև, ստեղծում ենք փոփոխականը, կարդում ենք արժեքը փոփոխականի մեջ, ստուգում ենք պայմանը, եթե պայմանը ճիշտ է, աշխատացնում ենք այս բլոկը, հակառակ դեպքում աշխատացնում ենք այս բլոկը, որից հետո էլի մենք շարունակում ենք տպում ենք սա, վերադասում ենք 0։ Եկեք աշխատացնենք, տեսնենք ոնց է սա աշխատում։ Compile ենք անում, աշխատացնում ենք։ Okay, եկեք գրենք 100։ Okay, էջա, քանի որ գրեցինք 100, եկավ տպեց սա, դուրս եկավ, հետո եկավ տպեց սա։ Չէ՞, դա մենք ստացանք 100 եւ 5։ Կանա բարձ է։ Հիմա եկեք աշխատացնենք եւ այս անգամ տպենք, չգիտեմ, 99։ Ահա, Տպեցինք 99, որը ընդունեց ստեղ, չէ, այս c-ով 99-ը կարդաց x-ի մեջ, եկավ ստեղ։ 99 հավասար է 100-ին։ Ոչ, հենց որ եկանք ստեղ եւ հակառակ դեպքը տպվեց, դրա համար մենք ստացանք ստեղ 1, հետո նոր դուրս եկանք իրանից, եկանք ստեղ, տպեցինք 5 եւ խնդրեմ։ Դրա համար ստացանք 1 եւ 5։ Okay։ Ա, էլ ինչ կարող ենք անենք։ Կարող ենք սեզ բան անենք, ասենք 0.5 Եթե 100 է, տպի սա։ Հակառակ դեպքում, մի րոպե, հակառակ դեպքում եթե մի րոպե։ Ասած դասավորեմ։ Okay։ Հակառակ դեպքում, եթե x-ը 99 է, թող տպի 99։ Հետո նոր հակառակ դեպքում թող թող տպի 1։ Հմ։ Եկեք տեսնենք ոնց աշխատում, հետո բացատրեմ։ Կարծեմ ուղակի նայելով բարձ կլինի, բայց հեսա տեսնենք։ Ուրեմն, ինչ կլինի, եթե ես տպեմ 100։ Ստացա 100։ Ինչու, էլի։ Պապականը ստեղծեցինք, կարդացինք 100-ը x-ի մեջ։ Ստուգեցինք x-ը հավասար է 100-ի, այսինքն այս 100-ը հավասար է այս հա, 100-ին։ Այո, նենց որ մենք մտանք այս բլոկի մեջ, տպեցինք 100, դուրս եկանք, տպեցինք 5 եւ ավարտեցինք։ Դրա համար ստացանք 100 եւ 5։ Այդ այդ մեկը կարծում եմ բաժ է, չէ՞։ Հիմա նայեք։ Եկեք գրենք 99 ստացանք 99 և 5, ինչու, էլի, ստեղ կարթացինք x-ի մեջ 99, 99 հավասար է 100-ին, ոչ, հետևաբար S բլոկը չաշխատեց, հակարակ դեպքում եկեք ստուգենք x-ը հավասար է 99-ի, այո, Նենց որ այ այս բլոկը աշխատեց և մենք դուրս եկանք։ Okay։ Հիմա եկեք պապայինք չգինեմ, 0։ Ստացանք 1 և 5։ Ինչու, էլի, ուրեմն 0-ն կարթացինք x-ի մեջ, 0-ն հավասար է 100-ին, ոչ, նենց որ այս բլոկը չի աշխատում։ Հակառակ դեպքում ստուգում ենք x-ը հավասար է 99-ին, այսինքն 0-ն հավասար է 99-ին ոչ, նենց որ այս բլոկն էլ չաշխատեց, հակառակ դեպքում անում ենք սա։ Դա համար մենք ստացանք 1 եւ ամենավերջում, երբ որ սա ավարտում է, դուս դուս են գալիս այս ամբողջ ստրուկտուրայից, հայտնվում ենք ստեղ, շարունակում ենք ներքև, դրա համար տպում ենք 5, հետո վերադասնում ենք 0, որ ֆունկցիայից դուրս գանք եւ մեր ծրագիրը ավարտվի։ Okay։ Էլ ինչ կարող ենք անենք։ Կարող ենք if-ի մեջ Դնենք մի հատ ուրիշ if։ Հմ։ Այո։ Մենք կարող ենք ստեղ դնենք ինչ որ մի sense բան։ Եկեք գիտեք ինչ, եկեք կարդանք երկու թիվ էս անգամ։ Մի հատ x-ը կարդացինք, մի հատ էլ y եկեք ստեղծենք, կամ գիտեք ինչ, եկեք sense անենք։ Ահա։ Ստեղծ մենք ստեղծել ենք երկու փոփոխ, երկու int փոփոխական, մեկը x, մեկը y, չէ՞։ Sense-ը կարող ենք գրենք, նաև կարող ենք գրենք sense։ Նույն բանն է ստացվում։ Okay, ուղղակի sense ավելի կարճ էր, դրա համար sense գրեցի։ Okay, կարդում ենք մի հատ c-ին x, եկեք մի հատ էլ կարդանք y, sense։ Okay։ Եվ ստեղ եկեք ստուգենք, եթե ուրեմն x-ը հավասար է 100-ին, եկեք մտնենք ստեղ, եւ ստեղ եկեք ստուգենք, եթե y-ը հավասար է 10-ին, ինչու՞ չէ, եկեք մի բան տպենք, հակառակ դեպքում եկեք ուրիշ բան տպենք։ Եվ եկեք սա հիմա վերցնենք, տնենք, չգիտեմ, ստեղ, մի րոպե, այս արժեքներ կփոխեմ։ Ահա, ստեղ եկեք գրենք, չգիտեմ, 110, 110, ստեղ եկեք գրենք, գրեք ինչ, եկեք, ես գիտեմ ինչ գրենք, եկեք ստեղ գրենք x գումարած y։ Եվ ստեղ եկեք գրենք x հանած y չգիտեմ, անկապ բաներ եմ գրում, ոչ մի լոգիկա չկա ստեղ, ուղղակի ստրուկտուրան եմ փորձում բացատրեմ։ Okay, այսինքն ինչ է կատարվում ստեղ, որ մենք ուրեմն ստեղծում ենք երկու փոփոխական x եւ y, կկարդանք արժեք x-ի մեջ եւ y-ի մեջ, եւ հետո կանցնենք մեր լոգիկայով։ Եկեք տեսնենք ինչ կստացվի։ Հենց որ եկեք compile անենք, աշխատացնենք։ Okay, եկեք գրենք x-ի համար 100, y-ի համար էլ 10 ստացանք 110 և 5, ինչու, որովհետև 100-ը գնաց մտավ x-ի մեջ, 10-ը գնաց մտավ y-ի մեջ և մեկ եկանք ստեղ և ստուգում ենք, x-ը հավասար է 100-ին, դե մեկ հանի որ 100 ենք գրել և այդ 100-ը մտավ x-ի մեջ, սա կլինի ճիշտ, նենց որ մենք մտնում ենք այս բլոքի մեջ, չէ, այս բլոքի մեջ, նենց որ անցնում ենք ստեղ ու աշխատասնում ենք այս կոդը, եթե y-ը 10 է, իսկ մենք y-ի համար, այո, 10 ենք նշել։ Տեսնում եք, այս 10-ը եկավ մտավ y-ի մեջ։ Դենց որ 10 է, սա ճիշտ է, դենց որ մենք մտնում ենք այս բլոկի մեջ։ Հետևաբար տպում ենք 100 գումարած 10, չէ, x գումարած y այս else հակառակ դեպքը չի աշխատում իհարկե, հենց որ մենք թռնում ենք իր ավարտին, ստեղ, всё, էլ կոդ չկա այս բլոկի մեջ աշխատացնելու, հենց որ մենք if-ից դուրս ենք գալիս, ու գալիս ենք հասնում ենք ստեղ ինչու սա չենք աշխատացնում, որտեվ արդեն այս բլոկի մեջ մտել ենք, արդեն հակառակը դեք մեզ մեզ պետք չի այս օրինակում։ Ամ ու տենց շարունակում ենք։ Okay, իսկ ինչ կլինի, եթե մենք աշխատացնենք եւ գրենք 100 եւ գրենք 9 ստանում ենք 91 և 5, ինչու, դե ես 100-ը եկավ մտավ x-ի մեջ, 9 եկավ մտավ y-ի մեջ, նենց որ գայլի ասել, որ x-ի մեջ հիմա կա 100, y-ի մեջ կա 9, չէ, Okay, ստեղ ստուգում ենք x հավասար է 100-ին, դա նույնն է, ինչպես որ մենք ստուգենք 100-ը հավասար է 100-ին, որը ճիշտ է, չէ, նենց որ մենք մտնում ենք այս բլոքի մեջ, եկանք մտանք, հիմա ստուգում ենք, y-ը, որը 9 է, հավասար է 10-ին։ Ոչ, սա սխալ է, սա կեղծ է։ Նենց որ S բլոկի մեջ չենք մտնում, հակառակ դեպքում մտնում ենք S բլոկի մեջ։ Այսինքն մենք տպում ենք x y, այսինքն 100-9, որը մեզ տալիս է 91։ Խնդրեմ, դրա համար մենք ստանում ենք 91։ Այս բլոկ աշխատելուց հետո մենք դուրս ենք գալիս իրենից, պոպ, հայտնվում ենք ստեղ, էլ կոդ չկա այս բլոկի մեջ աշխատացնելու, այնց որ մենք իրանից էլ ենք դուրս գալիս, պլուպ, հայտնվում ենք ստեղ, եւ շարունակում ենք։ Էլի կոդը ընդհանրապես աշխատում է վերևից ներքև, ուղղակի այս եթեներով մենք կարող ենք մտնենք ինչ-որ բլոկի մեջ կամ չմտնենք, կամ հակառակ դեպքում մտնենք այս մյուս բլոկի մեջ։ Եվ այլն, եւ այլն։ Եվ տենց մենք կարող ենք սկսենք արտահայտել շատ հետաքրքիր լոգիկա։ Այսինքն, եթե, չգիտեմ, խաղ խաղալուց խաղացողը սեղմում է աչ կոճակը, ապա թողեն բլոկը աշխատի, որը մեր հերոսին տանում է դեպի աչ։ Եթե, իսկ հակառակ դեպքում, եթե այդ կոճակը ցախ կոճակներ, ապա այդ դեպքում թող մերոսը գնա դեպի ցախ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այս եթե հասկացությունը կարելի է շատ տարբեր վարիանտներով օգտագործել մեր կոդի մեջ, մեր ծրագրների մեջ։ Սա մեզ քանը բարձր է, այստեղ դժվար բան չկար։ Հիմա այստեղ ես ցույց եմ տվել ինչպես կարելի է համատել, որ նույնը լինի, հա, հավասարություն։ Իսկ ոնց ասենք, որ հավասար չլինի, այսինքն մենք ուզում ենք ստուգենք, որ x-ը հավասար չլինի 100-ին։ Այդ դեպքում մենք կգրենք այսպես։ Սա նշանակում է, որ բոլոր դեպքերում, որ x-ը հավասար չի 100-ին, նոր մենք կմտնենք այս բլոկի մեջ։ Այսինքն, եթե իմ ասա աշխատացնենք, compile անենք, մինոպը, և աշխատացնենք, հիմա եթե ես գրեմ որև է թիվ, որը 100 չի, օրինակ 99, և ասենք թե 10։ Դե այդ ժամանակ այս այս 99-ը եկավ մտավ այս x-ի մեջ, չէ՞, հենց որ ստեղ ստացանք 99, այս 10-ը եկավ մտավ ստեղ, հենց որ ստեղ ստացանք 10, հենց որ ստեղ կլինի 99 հավասար չի 100-ին, սա կլինի ճիշտ։ Ստեղ գալիս ենք y-ը դե հիմա 10 է, 10-ը հավասար է 10, այո, հենց որ կրանքը մտնենք ստեղ եւ կանենք x+y, այսինքն 99 + 10։ Դա նույնը ստանում ենք 100 100-ը որից հետո ուրեմն ավարտվում ենք L կոչկա աշխատացնելու S բլոկի մեջ, չէ՞։ Դից որ մեկ իրանից դուրս են գալիս, հայտնվում ենք ստեղ, սա էլ ենք աշխատացնում, դրա համար այս վերջին 5-ը կա եւ ավարտվում է մեր ծրագիրը։ Okay, հավասար կարող ենք ստուգենք, ոչ հավասար կարող ենք ստուգենք, Էլ ինչ կարող ենք ստուգենք, կարող ենք ստուգենք ավելի մեծ է կամ ավելի մեծ է կամ հավասար, կամ ավելի փոքր է, կամ ավելի փոքր է, կամ հավասար։ Այսինքն մենք ունենք հետևյալ օպերատորները։ Սա նշանակում է ստուգում ենք հավասար են թե չէ։ Սա նշանակում է ստուգում ենք հավասար չեն։ Սա ստուգում է ավելի քիչ է, ավելի քիչ է կամ հավասար, ավելի մեծ է, ավելի մեծ է կամ հավասար։ Խնդրեմ։ Այդքան բան, okay։ Այսինքն այս օպերատորներով մենք կարող ենք արդեն համեմատենք արժեքները եւ այդ համեմատումը կտա մեզ կամ ճիշտ կամ կեղծ։ Եվ եթե մենք այդ արդյունքը այդ օպերատորի կամ այդ ճիշտը կամ կեղծը դնենք եթե հասկացողության մեջ, մենք ըստ դրա կարող ենք որոշենք այդ եթեի բլոկը աշխատում է թե չէ։ Այսինքն եթե s բանը կոդը վերադացնի այո կամ ճիշտ, ապա այդ դեպքում այս բլոկը կաշխատի։ Եթե ոչ, մենք անցնում ենք առաջ, այս այս սա ասում է իսկ հակառակ դեպքում, եկ եթե այսինչ այսինչ բանը, պայմանը, եւ եթե այս պայմանը ճիշտ է, նոր աշխատում է այս բլոկը, եթե դա էլ է սխալ կամ կերս, նոր հակառակ դեպքում աշխատացնում ենք այս պայմանը։ Եվ տենց մենք կարող ենք շարենք մեր լոգիկան եւ ստանանք բավական հետաքրքիր բան։ Եվ էլի կարեւոր է հասկանալ, որ ցանկացած if բլոկի մեջ, իրական ցանկացած բլոկի մեջ մենք կարող ենք դնենք ուրիշ if, else if եւ այլն եւ այլն։ Հիմա նայեք, մեծ տարբերություն կա, եթե մենք գրենք else եւ եթե մենք գրենք sense բան, ուղղակի առանձին if։ Հիմա բացատրեմ։ Նայեք կեք ես ամեն ինչը ջնջենք և նոյց սկսենք, ուրեմն նայք, մենք կարող ենք սենց բան անենք, եթե x-ը ավելի մեծ է քան 10, այդ ժամանակ եկեք ես կոպի անում, որ էլի չտպեմ, եկեք տպենք 10, ինչու չէ, կապ չունի։ Հետո մի հատ ուրիշ if ավելացնեմ, եթե x ավելի մեծ է քան 11, Եկեք տպենք 11։ Հիմա հարց։ Ինչ կտպվի, եթե ես գրեմ 100։ Դե եթե ես գրեմ 100, 100-ը կնայեք x-ի համար ուղակի։ Մորանում եք y-ի մասին այս բանը։ Եթե ես ես պաստամ 100 x-ի մեջ, չէ՞։ Դե այդ ժամանակ այս պայմանը ճիշտ կլինի, այս բլոկը կաշխատի ու դուրս կգա։ Հետո այս պայմանը ճիշտ կլինի, այս բլոկն էլ կաշխատի ու դուրս կգա։ Հետո այս կաշխատի չէ՞։ Իսկ եթե մենք sense անենք, այս օրինակում, եթե մենք 100 փոխանցենք, ինչ կլինի։ Այդ այդ այդ օրինակում այս պայմանը ճիշտ կլինի, այս բլոկը կաշխատի եւ մենք դուրս կգանք, որտեղ հակառակ դեպք չկա։ Արդեն ճիշտ է, արդեն բլոկի մեջ մտել ենք։ Այսինքն հա, սա նշանակում հակառակ դեպքում միայն նոր ստուգի սա հետո աշխատացրու սա, եթե ճիշտ է։ Իսկ սա հակառակ դեպք չկա, սա ուղղակի առանձին, ասում եմ, միած ստուգի սա, եթե ճիշտ է աշխատացու սա, դու սարի, հետո լրիվ առանձին ստուգի սա, եթե ճիշտ է աշխատացու սա, հետո դու սարի։ Դրա տարբերությունը եւ հակառակ դեպքում ստուգիր սա, հույսով եմ այդ երկու տարբերությունը པարզ է։ Հիմա այս մենք որ սենց համեմատում ենք, չէ՞, այս համեմատման արդյունքը կամ այս պայմանի արդյունքը ինչ է, ինքը ինչ է վերադարձնում։ Որպեսի հարցս հասկանանք, նայեք, եթե ես ասեմ 4 գումարած 9, չէ՞, այս օպերատորի արդյունքը ինչ է, երբ որ մենք փոխանցում ենք իրեն 4 մի կողմից 9 մյուս կողմից։ Դե 13, չէ՞։ Այսինքն սա հաշվարկվում է եւ դառնում է 13 ամբողջական թիվը, չէ՞։ Okay, հիմա այդ նույն հարցը ես տալիս եմ ստեղ։ Հիմա ունենք S օպերատորը, որը ունի ինչ որ արժեք ձախից, ինչ որ արժեք աչից։ Երբ որ նա հաշվարկվում է իր արդյունքը, ինչ է։ Եկեք տեսնենք։ Ամ եկեք sense բան անենք։ Եկեք այս ամեն ինչը վերցնենք։ Եվ տպենք։ Sense Իմիջիայից ես փակագծերը ինչի եմ դրել, որպեսի նույն մաթեմի պես, որ ինքը նախ եւ այս սա աշխատացնի, հետո մնացածը։ Եթե ես սենց անեմ, compiler-ը խնդիրներ է ունենում։ Okay, ասում եմ իրոպե, բա էս ինչ կապ ունի սրա հետ, ինչ կապ ունի սրա հետ, ինչ որ սկսում է շփոթվել, դենց որ ասում եմ հանգիստ, սա հաշվարկի, ստացի ինչ որ արդյունք, ինչ որ արժեք եւ դա ուղակի տպի էկրանի վրա։ Այդքան բան։ Եկեք տեսնենք ինչ կտպվի նենց որ compile ենք անում, աշխատացնում ենք եւ եկեք փոխանցենք մի բան, որպեսի այս արդյունքը լինի ճիշտ։ Okay, նենց որ ինչ որ արժեք, որը 10-ից մեծ է, դե եկեք 100 փոխանցենք։ Ստացանք 1։ Հետաքրքիր է։ Այսինքն, երբ որ մենք ստուգում ենք, այս համեմատումը անում ենք եւ ինքը ասում է ճիշտ, այդ ճիշտը արտահայտվում է որպես մի հատ թիվ 1։ Լավ, Հիմա եկեք նորից աշխատացնենք, նենց որ ինքը լինի կեղծ։ Նենց որ եկեք աշխատացնենք եւ հիմա փոխանցենք 0։ 0-ն դե parse-ը ավելի մեծ չի քան 10, նենց որ սա պետք է որ վերադասնի սխալ, չէ՞, կամ կեղծ։ Վերադասեց 0։ Հետաքրքիր է։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ այս համեմատման այս օպերատորները վերադարձնում են 1 այն դեպքում, երբ նա ճիշտ է, 0 այն դեպքում, երբ նա կեղծ է։ Okay։ Դե մի րոպե, մենք գիտենք ոնց մենք կարող ենք հիշենք այդ տիպի արժեքները, որտեղ մենք գիտենք, որ գոյություն ունեն փոփոխականներ, որոնք որ կարող ենք ստեղծենք որպես int, ամբողջական թիվ, եւ 1-ը ու 0-ն նաեւ ամբողջական թվեր են, այնց որ մենք իրանց մեջ կարող ենք պահենք արդյունք։ Օրինակ անենք sense բան int um r կարող ենք դնենք սա Եվ հետո տպենք R։ Եկեք տեսնենք։ Compile ենք անում, աշխատացնում ենք։ Ա, պետք է ես փոխանցեմ, ներողություն, փոխանցում եմ 0, օրինակ, եւ դա ինձ տալիս է սխալ, չէ, որովհետեւ 0-ն ավելի մեծ չէ, քան 10, հետեւաբար r-ի մեջ մտնում է 0, հետո մենք տպում ենք r-ը, դրա համար մենք ստանում ենք 0 եթե ես փոխանցեի մի արժեք, որպեսի այս պայմանը լիներ ճիշտ, եկեք աշխատացնենք եւ 100 փոխանցեմ օրինակ, այդ դեպքում սա ճիշտ է, հետեւաբար r-ի մեջ մտնում է 1 եւ մենք ստանում ենք 1, խնդրեմ։ Okay, կարող ենք sense բանանել։ Հիմա այս խնդիրը ինչու՞մ է, որ մեզ երբ որ մենք sense պայման ենք տալիս, կտա կամ 1 կամ 0 կամ պայմանը ճիշտ է, կամ սխալ է, չէ։ Իսկ int-ը, հիշեք, որ երբ որ մենք ստեղծում ենք մի փոփոխական, որը, որի տիպը int է, դա նշանակում է, որ ինքը հիշողության մեջ ինչ որ տարածք է վերցնում, որովհետեւ ինքը իր մեջ պահի ամբողջական թվեր։ Բայց ոչ միայն 0 եւ 1, այլ նաեւ 100, 1000, միլիոն, նույնիսկ միլիարդ։ Դենց որ տարածքը բավականին մեծ է։ Իսկ մենք ընդհանրապես եթե մեզ պետքա 1 կամ 0 պահել, այդքան մեծ տարածք վերցնելը անիմաստ է։ Պլյուս, երբ որ մարդիկ փորձում են կարդան եւ հասկանան մեր մեր կոդը, տեսնել ուղակի որ ինչ որ ամբողջական թիվ է, մեկ-մեկ կարող է ինչ իրան շփոթել։ Եթե մենք պես պետք է պահենք այո կամ ոչ, եկեք արտահայտենք այդ փաստը, որ մենք պահելու ենք այո կամ ոչ։ Դրա համար կա առանձին մի հատ տիպ, որը կոչվում է bool։ Այսպես։ Bool-ը նույնպես էլի տակից իրականում թիվ է պահում, ուղղակի նախ ավելի քիչ տարածություն է պահանջում հիշողությունից, քան ինթը, այնպես որ այդ առումով ավելի լավ է։ Պլյուս բացի դրանից կարդալուց հիմա ակնհայտ է, որ հիմա r-ի մեջ մենք պահում ենք bool, այսինքն կամ io կամ ոչ, կամ ճիշտ կամ կեղծ, կամ 1 կամ 0։ Անգլերեն io կամ ոչ, նաև կարելի ասել true կամ false։ True նշանակում է ճիշտ, false նշանակում է կեղծ իմիջալոց կան այտենց անուններ C++-ում, ճիշտ կամ կեղծ, այսինքն true կամ false, որոնք որ տակից իրականում ընդամենը 1 կամ 0 են։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ մենք հիմա սա եթե աշխատացնենք, մենք կստանանք նույն արդյունքը, նայեք։ Եկեք compile անենք։ Եվ եկեք փոխանցենք 100 Խնդրեմ, ստացանք 1։ Տեսնում եք, նույն ձևի աշխատում է, ուղղակի այս բային ակնհայտ է, որ r-ի r-ը փոփոխական է, որը bool է, այսինքն իր մեջ կլինի կամ 0 կամ 1։ Այդքանը parse է։ Եվ ինքը ավելի քիչ տարածություն է պահանջում հիշողության մեջ, քան int-ը, հենց որ մեր կոդը նաև մի քիչ ավելի օպտիմալ է, չէ՞։ Ամ լավ, բայց ես նշեցի, որ գոյություն ունեն true եւ false լեզվի մեջ, որոնք որ իրական նշանակում են 1 կամ 0 Այսինքն մենք ստեղ կարող ենք գրենք sense true։ Իսկ true ինչ է նշանակում։ Էլի, եկեք տեսնենք։ Եկեք compile անենք, աշխատացնենք։ Ա, կապ չունի։ Խնդրեմ, գրեց 1։ Այսինքն true-ն դա նույնն է, ինչպես որ 1-ը, նաև կա false, որ նշանակում է կեղծ։ Իսկ false-ը ինչ է նշանակում։ Էլի եկեք compile անենք, աշխատացնենք նրան, խնդրեմ, ստանում ենք 0։ Այսինքն, ինչ է ստացվում, որ մենք կարող ենք sense բան անենք, ասենք, եթե r-ը հավասար է true, ապա այդ ժամանակ եկեք տպենք ինչ որ մի բան։ Ինչ տպենք ստեղ։ 88 կապ չունի։ Okay։ Նենց որ հիմա եկեք սա compile անենք։ Եվ եկեք փոխանցենք 100։ Խնդրեմ, ստացանք 100 88։ Ինչու։ Էլի, եկեք հասկանանք ինչ է ստեղ կատարվում։ Այս 100-ը եկավ մտավ ISX-ի մեջ, չէ՞։ Ստեղ մենք ասացինք, իգ 100-ը ավելի մեծ է, քան 10։ Այո։ Իսկ I-ն արտահայտվում է որպես 1, չէ՞։ Չէ՞։ Հիշեցիք։ Հետո մենք ստուգում ենք r-ը հավասար է true-ին։ True-ն դա նույնն է, ինչպես որ 1, այսինքն true-ն նույնն է, ինչպես որ 1 եւ false-ը նույնն է, ինչպես որ 0։ Այսինքն ստեղ ստուգում ենք, եթե r-ը true է, որը այո, որովհետև ստեղ ունենք 1 եւ true-ն 1 է, հենց որ 1-ը հավասար է 1-ին, այո, այդ դեպքում մենք տպում ենք, չէ՞։ Լավ, իսկ եկեք sense բան անենք։ Մի հատ էլ if ստեղծենք առանձին։ if r հավասար է false, ապա այդ դեպքում եկեք թող լինի 99, չգիտեմ, ինչ որ տես մի բան եկեք սա compile անենք, աշխատացնենք, okay, հիմա եկեք փոխանցենք 0, okay, 0-ն եկավ մտավ x-ի մեջ, չէ, ստեղ ասացինք 0-ն ավելի մեծ է, քան 10, ոչ, իսկ ոչը արտահայտվում է որպես 0, չէ, նենց որ r-ի մեջ մտնում է 0, կամ false, false ով 0 նույն բանն են, այդ եմ ուզում բացատրեմ, false ովակի անունն է, որ նշանակում է 0, true-ն ընդամենը անուն է, որ նշանակում է 1, okay, նույն բանն են, նենց որ սրա արդյունքը 0 է կամ false, ստեղ ստուգում ենք r-ը հավասար է true, ոչ, որտեվ r-ը հավասար չի 1, չէ, իսկ true-ն 1 է, նույն բանն է։ Նենց որ դուս եկանք։ Հետո առանձին ստուգեցինք r-ը հավասար է false, այսինքն 0, 0-ն հավասար է 0։ Այո, նենց որ մենք մտնում ենք ստեղ եւ տպում ենք 99, դրա համար մենք ստեղ ստացանք 99։ Էլի։ Մենք ունենք արժեքներ արժեքները կարող ենք համեմատենք իրար հետ։ Եթե մեր, մեր համեմատումը ճիշտ է, իր արդյունքը լինում է 1։ Եթե կեղծ է մեր համեմատումը, մեր արդյունքը լինում է 0։ Մենք կարող ենք ամենտեղ արտահայտենք 1 կամ 0, եւ 1-ը նկատի ունենք ճիշտ եւ 0 երբ որ նկատի ունենք կեղծ, բայց որպեսզի մեր կոդ ավելի հեշտ կարդացվի, C++-ը մեզ տալիս է true եւ false true նշանակում է 1, false նշանակում է 0։ Կարելի է true false չօգտագործել, ընդհանրապես օգտագործել 1 եւ 0 ամենտեղ, բայց ավելի հեշտ է կարդացվում, երբ որ տեսնում ենք true, այսինքն ճիշտ եւ false եւ false, այսինքն կեղծ։ Բայց տակից նույն բանն է, true նշանակում է 1, false նշանակում է 0։ Okay։ Եվ մենք ունենք bool type-ը, տիպը, որ նշանակում է, որ մենք կարող ենք ստեղծենք փոփոխական, որի մեջ մենք կդնենք true կամ false, այսինքն 1 կամ 0 ճիշտ կամ կեղծ։ Ինչի ենք օգտագործում bool-ը ոչ թե int, քանի որ երկուսն էլ պահում են ամբողջական թիվ, քանի որ մեկը ու 0-ն երկուսն է ամբողջական թվեր են, որտեղ bool-ը ավելի քիչ տարածություն է պահում հիշողության մեջ, քան int-ը, եւ ավելի հեշտ է կարդացվում։ Այսինքն երբ երբ որ կարդում եմ, տեսնում եմ, որ r-ը փոփոխական է, որի մեջ պետք է որ լինի կամ այո կամ ոչ, կամ ճիշտ կամ կեղծ, կամ 1 կամ 0։ Իսկ int-ը ուղղակի թիվ է Պատկերացրեցիք, չէ՞։ Մենք կարող կարող ենք արտահայտենք եթե մեր կոդի մեջ, եթե այսինչ այսինչ պայմանը ճիշտ է, ապա աշխատացու այս բլոկը։ Մենք կարող ենք ասենք բացի դրանից հակառակ դեպքում արա այս այս մյուս կոդը։ Այսինքն, այս բացի եթեից մենք կարող ենք ասենք իսկ հակառակ դեպքում արա sense մի բան, հա, ինչ որ 97 Ա, իմիջալոց։ Հա։ Ինչ կլինի, եթե ես սա հիմա compile անեմ եւ աշխատացնեմ նրան, գիտեք ինչով, 100-ով։ Ինչ գտնի։ Եկեք տեսնենք։ Հմ, ինչ եղավ։ Ուրեմն այս 100-ը եկավ մտավ այս x-ի մեջ։ Ստեղ ցուցեցինք, ստեղ ասացինք 100-ը ավելի մեծ է, քան 10։ Այո, նենց որ r-ի մեջ մտավ true, այսինքն 1, չէ՞։ Ստեղ ստուգում ենք r-ը հավասար է true-ին, այսինքն r-ը հավասար է 1-ին։ Այո, նենց որ մենք տպում ենք 88, չէ՞, հեսա 88-ը, չէ՞։ Ու վсё, դուրս եկանք։ Պլուպ։ Հետո եկանք ստեղ, ստուգում ենք r-ը հավասար է false։ Դե չէ, հավասարը հավասարը true, չէ՞։ Նենց որ դուրս եկանք հակառակ դեպքում տպում ենք սա, նենց որ տպում ենք 97, պոպ, դուրս են գալիս նոր ավարտվում այս ծրագիրը։ Դա համար մենք տպում ենք սա եւ տպում ենք սա։ Ու իմիջալոս մի հատ էլ փուճուր դետալ։ Սա շատ հետաքրքիր բան է։ Երբ որ մենք ստեղծում ենք փոփոխական, որի տիպը bool է, եկեք այս ամեն ինչը ջնջեմ ժամանակավոր, մի րոպե։ Ահա, նայեք ստեղ։ Եկեք bool-ի մեջ տնենք 1։ Դες դե մենք գիտենք, որ սա նույնն է, ինչպես որ եթե մենք գրենք true, չէ՞, նույն բանն է ստացվում։ Եվ եթե մենք գրենք 0, դա նույնն է, ինչպես որ մենք ստեղ գրենք false։ Տակից նույն բանն է։ Okay, այդքանը པարզ է, կարծում եմ։ Հիմա նայեք ստեղ։ Ինչ կլինի, եթե մենք A-ի մեջ դնենք 100։ Եկեք տեսնենք։ Ամ եկեք տպենք A-ը։ Compile անենք։ Ա, ինչ որ թիվ է, սպասում, չէ՞, C-ի պատճառով։ Okay, խնդրեմ։ Եկեք C-ն եկեք անենք։ Տեսակ, ստացանք 1։ Բայց մենք 100 ենք դրել։ Բայց մենք ստացանք 1։ Հմ, լավ, եկեք տնենք մինուս 10։ Եկեք տեսնենք հիմա ինչ կլինի։ Աշխատացնենք։ Էլի ստացանք 1։ Լավ, 1 նշանակում է true, նշանակում է ճիշտ։ Ուրեմն բարձվում է նայեք ինչ հետաքրքիր բան է, որ երբ որ դուք ստեղծում եք փոփոխական, որի տիպը bool է, ինքը սպասում է կամ 1 կամ 0 Եթե դուք տալիս եք ցանկացած ուրիշ արժեք, ինքը դա ենթադրում է որպես ոչ 0, այսինքն 1։ Իսկ եթե մենք իրան փոխանցենք 0, նոր ինքը կասի, օքեյ, եղբայր, հաշ չկա, ուրեմն 0 է։ Այսինքն հիմա եթե clear անենք, այ հիմա ինքը տալիս է 0։ Որը էլի եմ ասում, նույնն է, ինչպես որ sense։ False-ը դա ուղղակի անուն է, որի տակը ուղղակի 0 է նստած։ Okay, այնպես որ սա եւ սա նույն բանն է եւ սա եւ սա եւս նույն բանն է։ Այդքան բան, հույսով եմ այս ամենը բարձր, հույսով եմ հետաքրքիր էր։ Մենք շուտով կհանդիպենք։ Առաջ